हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय जय श्री राधे गीता प्रवचन के इस भाग में आप सुन रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग नामक आठवां अध्याय अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं हे पुरुषोत्तम जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है हे मधुसूदन यहाँ अधियोग कौन है और वह इस शरीर में कैसे है और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कहते हैं हे अर्जुन परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश न हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है वह कभी नाश नहीं होता और अपना सर्वस्व स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादि का त्याग है वह कर्म नाम से कहा जाता है उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधिज्ञ हूं इसी को कहते हैं अहम ब्रह्म मैं ही ब्रह्म ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव जो है अविनाशी है और वो ईश्वर का अंश है शरीर नाशवान है आत्मा नहीं और जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है इसीलिए हरि भजन राम का नाम ईश्वर का नाम प्रार्थना सदैव रो दिव्य रूप से कुछ समय के लिए लेकिन भक्ति भाव से शुद्ध भावना से संशय रहित होके करते रहना चाहिए तभी मृत्यु के समय भी शरीर त्यागने के से ईश्वर का ध्यान होता है ईश्वर का नाम आता है नहीं तो कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत इसलिए कहते हैं कृष्ण हे कुंती पुत्र अर्जुन यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उस उसको ही प्राप्त होता है परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ क्योंकि सदाव जिस भाव को चिंतन करता है अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है इसलिए है अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा इसीलिए धर्म युद्ध भी कर्म है सत्य के लिए धर्म के लिए युद्ध करना पाप नहीं कर्म है और स्वार्थ के लिए युद्ध करना दूसरे को कष्ट देना हिंसा करना ये पाप है कहते हैं श्री कृष्ण जी हे पार्थ यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अभ्यास अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है अभ्यास नित्य दिन करना चाहिए इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सुख सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत रूप स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा को स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है हे अर्जुन वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा हे अर्जुन सब इंद्रियों के द्वारा सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थित करके और अपने प्राण को मस्तक के स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है आगे कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन जो पुरुष मेरे अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ वे